Selamat sejahtera dan swadikrab sahabat-sahabat semua EP ke-9 Kali ini saya perkenalkan tracks Jalan Pondok Upih ke Skylight ataupun Glass House Track ini sesuai bagi mereka yang sukakan cabaran Dan pemandangan yang sangat cantik sebagai ganjaran Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. EP kali ini, kami akan bawa sahabat-sahabat semua membuat kayuhan di balik pulau, Pulau Pinang. Destinasi kita pada kali ini ialah Skylight ataupun satu lagi nama popularnya Glass House. Permulaan tracks kali ini bermula di Jalan Pondok Upih, Balik Pulau, Pulau Pinang atau koordinasi 5.33.7754,100.230697 Jarak tracks kali ini lebih kurang 4.1 km dengan ketinggian lebih kurang 366 meter. Untuk tidak membuang masa, jom kita turun ke padang menyaksikan video kayuhan untuk EP pada kali ini. Jadi hari ini kita nak bawa sahabat-sahabat semua mengenali salah satu trek yang mencabar iaitu trek daripada Pondok Upeh. Okey, Pondok Upeh pergi ke Glasshouse, Okey. kita sudah buat kayuhan tak berapa jauh lebih kurang dalam 400 meter okey sampai di sini kita sudah menghadapi satu cabaran pertama dan juga merupakan cabaran yang boleh dikatakan mencabar okey di mana kita kena mula mendaki uh, cerun yang begitu tinggi okey jadi akan menguji ketabahan sahabat-sahabat semua Okey, tapi saya percaya semua orang boleh lakukan. Jadi jom kita perlahan-lahan kayuh menaiki curam ini. uh, saya baru saja melepasi curun pertama tadi jadi merupakan satu curun yang saya katakan mencabar okey tapi saya percaya semua sahabat-sahabat boleh lakukan kalau tak boleh kayu kita tuntut janji kita sampai okey jadi naik perlahan-lahan ikut speed masing-masing okey untuk sampai ke sini jom sahabat-sahabat kita sampai di jarak lebih kurang 1.5 km daripada persimpangan permulaan tadi sampai sini sini ha, di sini kita akan jumpa satu simpang ha. satu simpang di mana sebelah kiri merupakan simpang yang kita nak gunakan untuk pergi ke skylight ataupun glasshouse Uh, simpang di sebelah kanan merupakan simpang untuk pergi ke Bukit Botak ataupun kembali patah balik ke Pondok Upih. Jadi kita teruskan menggunakan jalan uh, ke Skylight ataupun Grassoff. Jom. sudah pun sampai di satu lagi uh, simpang utama okey uh, lebih kurang jarak kayuhan dari permulaan lebih kurang 2.2 2.2 km okey di mana kita akan gunakan simpang ke sebelah kanan okey merupakan simpang ini uh, kalau kita teruskan uh, menggunakan jalan ini kita akan keluar ke Jalan Tun Sadun di mana kita boleh balik ke uh, Pekan Balik Pulau ataupun naik ke Anjung Indah. sahabat sahabat Kita sudah membuat kayuhan daripada permulaan lebih kurang dalam 3.4 km okay, Jadi di sini kita ada dua option untuk pergi ke glass house Sama ada uh, belok ke sebelah kiri ataupun pergi terus uh, untuk naik ke skylight ataupun glass house jadi untuk video kali ini saya akan bawa sahabat-sahabat semua kita guna jalan terus untuk naik ke glass house Okey sahabat-sahabat, nanti saya dibuatnya. Okey kita lalui second track tadi untuk naik ke Skylight ataupun Glass House. Lepas kita buat kayuhan sebanyak 3.8 km lebih kurang. Okey. Kita akan jumpa satu simpang. Kita akan gunakan simpang di sebelah kanan untuk pergi ke Skylight ataupun Glass House.